在格斗中如何呼吸？我打你的时候，我要，我要吐气。那挨打的时候，你是要吐气还是要吸气的？Hello， <laughs> 大家好，欢迎收看这期 HBW 欧式泰拳的泰有绝招。我是你们的 h 导师汉博维。大家好，我是酷行者顾辉。今天回答一个问题：在格斗中如何呼吸？那这个过程，我们必须要印证一下，他到底哪哪呼吸的。 我的感觉是我们拿鼻子和嘴都在呼吸啊，这是我的感觉。因为这事儿我需要探讨，因为呼吸这件事儿是很自然的。练了这么多年，我们很难直接回答明白你到底是哪哪呼吸。但是我记得当年我的老师告诉我是 <laughs> 拿鼻子呼吸，我记得是这样的啊。但是实际到最后到赛场上，我的老师又告诉我，嗯，你要拿鼻子和嘴一起呼吸，是这种感觉。所以你看啊，我们在玩的过程中，你感受一下，我们是拿哪呼吸的。 是这么感受的，啊，是这么感受。这个问题，我们俩分别回答一下啊。点击加关注，私信我们报名 HBW 欧式泰拳线下教练资格培训。等级一，十一月四日上海站，十一月二十五日广州站，十二月二日北京站和等级二，十二月十六日北京站。我们不会想呼吸，我会想怎么吐气。我打你的时候，我要嘘嘘嘘嘘，我要吐气，吐气是拿嘴吐。 <coughs> 吐了吐气之后。 我自然而然的就会呼吸。实际我们要讨论的不是你什么时候呼吸，而是你什么时候吐气。那在我打他的时候，我要吐气；在他打我的时候，我也要吐气。因为不吐气，我就会有可能会岔气。那吐完气呢，我就会呼吸。这是我的感受。来，郭辉讲讲你的感受。呃，我的呼吸是比较均衡的，就是我打的时候，就是鼻子吸，然后嘴呼，比较均衡。只有我在拉开距离的时候，才会才会大口的去呼吸。 在两个对抗的时候，我的呼吸是平衡的，就是平均把它分化，不会是，不会这样子，因为我也怕打到我的时候，我的呼吸换不过来，会被得到冻创，是这样的。OK，那我们基本明白啊，就首先这个事儿的公认的，就是说我们打的时候，我们攻击的时候一般是不气的，然后偶尔的时候，我们在训练的时候，有时候是闭气的，为什么？因为我们要训练一个无氧状态的攻击啊，有很多时候，也许一些高手可能会在，呃。 攻击别人的时候，一些小一些动作的时候，他有可能闭气啊，有可能。但这个情况我们不在新手的这个平层次上面去讨论。另外一个，我们要证实一件事，比如顾辉啊，他打我的身体，你看一下，那挨打的时候你是要吐气还是要吸气的？你看，来，打打组合技的，打组合技的是。 看到了吧，我是吐气的，看到了。但是你问我我吐完气我咋吸气的，是吧？我咋吸气的？我说实话，鼻子，我吸气？的？你再打一遍，我再感受一下。哒哒哒哒哒像这种要求，我这辈子没见过。哦，鼻子鼻子啊，我感受比较明白啊，我感受比较明确。我在挨挨击打的时候，我是用鼻子吸气的啊，是吧？我说，所以这就是为什么有的人打我，我永远不会岔气的原因，是吧？ 我为什么不会岔气？因为是像游泳一样，来回换气，换气，来回去。气。对对对对对对，尤其是在被打的，时候，因为被被打的时候，那个状态下你是需要一些闭气的，而且你的腹腔、你的胸肌要时刻绷起来。如果你这样，你看有的时候为什么大家会肝脏岔气？为什么？因为你这样呼吸来着。但是我是，你看我还打，嘘，我是这样鼻子吸气的，是吧？所以他一直打我，我一直在吸。其实我也没有岔气，为什么？因为。 这个状态就是这样，所以我认为是很多人问怎么呼吸是想问这个问题。还有一个就是，那很多时候在远距离的时候，你不知道什么时候对方会进入，进入到你，所以有的时候导致被晃一下，嘣，岔气儿。那所以当你遇到危险的时候，我建议身体放松说呼吸没有配合好，对，然后得了重病。对你没有，你太身体太放松，所以说我建议你在危险遇到的时候，你要用鼻子吸气，这种感觉，再感觉一下，再感觉一下。 对吧？这种感觉，好吧。感谢收看这期啊，希望有一些建议能给到你。然后继续有什么问题在下方给我们留言啊。这有可能是顾辉跟我我们俩最后一期，因为来北京找我来，这马上就要走了，对吧？但之后啊，我们还会继续给大家拍的。感谢收看，我们下期见。